tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Smash oynayacağız. Evet, bu oyunu bayağı özlemişim. Hiç oynamıyordum. Bu sefer bir değişiklik yapacağım sizlere. Hmm. Hmm. Evet. Bu modu her zaman istemiştim izleyip. Evet. Yakında mine'ler de çıkacak. Evet. Hani 9. versiyonunda karakterler bayağı güncellenmişti ya ama Lloyd hala eskisi gibi duruyor. Bir de Super Smash Beta yakında gelecekmiş. Super Smash Beta'yı da oynarım isterseniz. Hem Bowser'da olacak. Bowser'ı çok severim. veya double tekme. Uç. Mua. Link bu arada savaşçı. Anladınız mı? Link yani savaşçı. Uçtum. Mario da değişmedi. Ama yeni güncel bu Super Smash 8. versiyonda kaçıncı güncel yeni güncelleme ne zaman gelecek? Yakında gelir. Zaten güncellenmiyor ki bu oyun. Sadece de, sadece de böyle kaldı oyun. Efektler de hala aynı. O Super Smash 9. versiyonunda değişti efektler. duramadım. Uçmadı. Bana ne? Aa! Ah! Havada yakaladım. Aa. Ah! Havada tekme taktiği. Bu taktiğin adına kirpi taktiği diyorum. Çünkü kirpiyim. Hop bak ilk ki koşu ayakkabılarım vardı. Yoksa sıçmıştı. Bu arada bu arada bu arada gözlerim hala kırmızı anladınız mı? Gerçekten kırmızıyım çünkü. Çayın bu sesi duymak istemiyorum. Kapat başka karakteri. Başka karakter. Gelin buraya. Gelin buraya animeciler. Naruto Sora Ichigo. Bunlar bunlar oyun karakterleri. E, gelin buraya. Baksanıza ne değil Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hoppa. Dıt diye bir ses çıktı bilgisayardan. Galiba yanlış tuşlara bastım. Bilgisayar ara sıra böyle takıldı. Ama bilgisayarın da sorun olmayacak. Çünkü ben ben süper bir süper smash oynayıcısıyım. Hop! Vuramadım. Ah vurdum. Havada yakalayacaktım. Gene yakalayamadım. Aha bak. Bak ilk uçmadım. Uçsaydım valla valla kendimi kendime kızardım. O kadar Ha, uçmadım. Oha havada yakaladım. Havada yakaladım. Tam yanıma gelmişti Kayoken atakı yaptım. Galiba Kayoken atakine çok alıştım. Keşke mahallede Ponizi oyunda da Kayoken olsaydı. Zaten var. Ama mahallede Ponizi. Süper Kayoken, sonra Süper Cenk Mavi, sonra Süper Cenk 2 Kayoken. Aha ikisine combo atıyorum şu an. Aha uçtum. Gene uçtum. Gene uçtum. Evet. Tam böyle action. Gel buraya. Neyse uçurdum. Sen de uç. Naruto. Ah. Yani oyun çok kalabalık. Uçamadım ki geri zekalı. Bak uçar Bak uçmuyorum. Bak taş gibiyim. Koku kadar sağlam bir oyunum şu an. Cenker abi GT gibi konuşmaya başladım. 5 <laughs> dakikadır oynuyorum. Ha, ha. Ah gene uçtum. Hazırım. Kim? Aha! Aa kıyamam. Şu an parlak bir suniyim aslında. Sonra Sonic UK Sport Power'daki Tur True Super Sonic olacağım. Arkadaşlar sizin yanınızda Sonic You Can Spore Power yapamam. <laughs> Oh yeah. İşte budur. Hop. Hop işte Emerci Dart 800 Dart 800 Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şuradaki çıkan videoyu tıklarsanız öbür ben Süper Smash oynamasına gidip siz yani oyununa gidebilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.